احنا احنا رحنا بنتظاهر عادي جدا وبعدين آه، فجاه آه، قالوا التحذير الاولاني وبعد كده رش ميه غرقوا هدومنا تماما وبعدين بعد كده الخطوه اللي بعد دي على طول كان ضرب وشد من الشعر وسحل ودخلونا مبنى مجلس الشورى وبعدين بعد كده اصروا ان هم يفصلونا عن الولاد واحنا قصدنا ان احنا مش هنمشي غير لما يبقى معانا الشباب لان احنا يعني معظمنا كان داعي للمسيره بتاعت او الوقفه الاحتجاجيه بتاعت مجلس الشورى فما كانش منطقي ان احنا نسيبهم ونمشي يعني ففعليا آه، اصرينا ان احنا نركب معاهم ركبونا في عربيه رحلات واحده كنا اكتر من 40 حد كنا هنتخانق طول الطريق من من من وسط البلد لغايه هنا السواق كان بيسوق بطريقه غير عاديه لدرجه ان في ناس يعني في اثنين من من الولاد ركبتهم حصل فيها شرخ عشان المطبات العاليه شديده جدا اللي هو كان بياخدها بعدين رمونا هنا على البلاط قدام قدام القسم قدام الحجز يعني وشويه بشويه بدا يبعتوا لنا ممثل حقوق الانسان في وزاره الداخليه بعدها ب 10 دقائق بالظبط جه واحد ببدله غالبا هو امن وطني احنا اول مره نشوفه وقال لنا انتوا مش المفروض تبقوا موجودين هنا فقلنا له ان احنا مش هنمشي من غير الولادات فبدا يقل ادبه وبعدين بعد كده بدات تظهر قوات وشالونا يعني سحلونا من على السلالم وضرب وشتيمه وتحرش وكل الحاجات اللي كانت بتحصل قبل كده ودخلونا جوه عربيه الترحيلات وبعدين قعدوا يلفوا بينا اكتر من ساعه ورمونا على اول طريق الصعيد آه، في حته صحراء ما فيهاش اي حد خالص آه، فيها كشك فيها عشه فيها واحد فيها بدو مع معاهم سلاح ما كناش عارفين نروح فين ولا نعمل ايه آه، خدوا الموبايلات من البنت كان في بنت معانا معاها موبايل خدوا الموبايل وضربوه وبدا يضربونا تاني واحنا في الصحراء ونزلونا وسابونا ومشوا ده اللي حصل يعني انتوا راجعين دلوقتي تعملوا ايه؟ احنا راجعين تاني دلوقتي عشان ناكد انه آه، دي ثورتنا ومش هنسيبها وان ممارسات الداخليه القذره مش هنسكت عليها وزي ما كانت سبب في, في ان ثوره 25 يناير تحصل هتكون سبب تاني ثوره تانيه ضد الداخليه ضد العسكر وضد آه، عودة الدولة القديمة بوشها القذر مرة تانية نفس الأساليب دي كانت بتحصل أيام مبارك البنات كانوا بيتاخدوا ويترموا في الصحراء بنفس الأسلوب وبنفس المنهج التحرش والضرب وقلة الأدب والسفالة اللي احنا شفناها جوه برضو بتتكرر مرة تانية بعد ثورة وبعدين نقطتين آه، تانيين من الثوره بعد ما اصحابنا ماتوا والدم اللي سال قدامنا على الارض فاحنا مش هنسيب حق اصحابنا ولا هنسيب الثوره حتى لو كان ده على جثثنا بحب اقول لهم انه لو هم بيلعبوا على وتر ان احنا بنات فهنخاف او هنتراجع او اللي هم بيعملوه دوت قد يمثل ادانه لينا في المجتمع فلا احنا برده كنا موجودين من قبل 25 يناير من ايام كفايه وايام شباب من اجل التغيير ايام ما برده كانوا بياخدونا وكانوا بيرمونا في الصحراء ويعتقلونا ويعذبونا واحنا لغايه دلوقتي مكملين وهنكمل لغايه ما نحقق كل اللي احنا طب انتوا راجعين ليه الاسم دلوقتي؟ احنا راجعين للاسم عشان نوصل رساله ان احنا ما خفناش واللي هم عملوه معانا دوت ولا شيء وانه كمان نتضامن مع آه، زمايلنا اللي جوه الولاد اللي موجودين آه، في الحقيقه معظمهم كانوا شباب تقريبا اول مره يتم القبض عليه وكانوا شويه متوترين واحنا كنا بنحاول ان احنا آه، يعني نقويهم بما اننا خبره يعني في الموضوع وجايين نقول لهم انه اللي انتوا عملتوه النهارده مش هيمر وان احنا رجعنا لكم تاني بنفسنا من نفس الاسم الاسم اللي انتوا ضربتوه فينا عشان نقول لكم ان احنا مكملين وان احنا مش هنتراجع مهما كانت التضحيات هتقرروا اي محضر ضد احنا احنا فعلا هنعمل محاضر ضد الضرب والسحل والتحرش اللي حصل بالبنات اثناء لانهم من الاسم اللي عشان يلقونا في الصحراء بس احنا جينا هنا الاول عشان نوصل رسالتنا ليهم وبعدين بعد كده هنشوف الاجراءات القانونيه